अगर आपका एक YouTube पर चैनल है या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो दोस्तों आपको अपने चैनल के लिए दोस्तों एक एच डी लोगों की जरूरत जरूर पड़ती होगी जो कि दोस्तों आपके चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल रखता है तो दोस्तों आज की वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए फिर दोस्तों किसी अन्य प्लेटफॉर्म के लिए एक दोस्तों एच डी लोगो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं बिल्कुल एकदम यूनिक सा और वो भी फ्री में तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं मिलते हैं वीडियो के लास्ट में पहले दोस्तों लोगों पर टेप लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है और जब भी दोस्तों अपने मोबाइल में आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रेडिट नाउ इस पर आप ओके करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे जैसे कि लोगो थंबनेल्स बैनर्स और जो कि दोस्तों कवर्स मिल जाते हैं जैसे कि सोशल मीडिया के जैसे कि यूट्यूब और दोस्तों यूट्यूब कवर और आपको ऊपर में मिल है लोगो ठीक है इस पर आप ओके करेंगे आपको यहाँ पर दोस्तों लोगो बना सकते हैं ऐड लोगो पर ओके करेंगे आपको इसमें दोस्तों बहुत सारे लोगो मिल जाते हैं क्योंकि दोस्तों अभी जल्दी में ही अपडेट आया है इस एप्लीकेशन के अंदर क्योंकि दोस्तों आप फ्री में यूज कर सकते हैं इन सारे के लिए ठीक है तो आपको यहाँ पर जैसे कि ये है तो हम इसे ऐड कर लेंगे इस तरीके से दोस्तों आप इसका इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं और इसे सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने कर लिया है इसे कलर चेंज कर देंगे इस तरीके से आप बैक करेंगे बैक करने के बाद दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों हम और भी एक ऐड कर लेंगे जैसे कि चौकोर के लिए और दोस्तों यहाँ पर एक गोल आकार के लिए ठीक है दोस्तों इस तरीके से आप करने के बाद आप यहाँ पर इसे सेटअप कर सकते हैं कलर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से उसके बाद में दोस्तों ए टैक्स इस पर आप सिंपली ओके करेंगे यहाँ से दोस्तों कोई भी टैक्स आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं दोस्तों यहाँ पर दिखाने के लिए आपको ऐश टाइप कर देता हूँ और ऐड कर देते हैं ऐड करने के बाद दोस्तों इसे मैनेज कर सकते हैं जैसे कि इसका साज उसके बाद में नीचे आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं इन फॉन्ट में से जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप ऐड करेंगे और इस तरीके से आप मैनेज करके इसे बड़ा कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं एग्जाम्पल करो मैं इसे वाइट कर देता हूँ और इसे दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि इसे आप मैनेज कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों आप इसे थ्री बनाना या फिर दोस्तों किसी भी तरीके के इफ़ेक्ट देना तो इस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जैसे कि आप जितना इसका साइज कितना रखना चाहते हैं इस तरीके से बढ़ा सकते हैं ऊपर में आपको सही का निशान मिल जाएगा इस पर ओके करेंगे अब दोस्तों इसका जैसे कि आपको बॉर्डर यहाँ पर सेटअप करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं जैसे कि ब्लैक या फिर दोस्तों आप यहाँ पर रेड करना चाहते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर इसे मैनेज करेंगे तो इसका लुक है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है इस तरीके से करने के बाद दोस्तों आप इसे सही तरीके से सेटअप करेंगे अब ऊपर में आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि अब ऊपर की तरफ आपको देखने को मिला है थ्री लाइन्स इस पर आपको सिंपली ओके करना है जैसे दोस्तों आप ओके करेंगे यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल रहा है इस सेव के ऊपर ओके करेंगे यहाँ पर जैसे कि ड्राइव्स में आप कर सकते हैं और जैसे कि जी यानी कि हम थंबनेल वगैरह बनाते हैं उस तरीके से कर सकते हैं पी तो आप यहाँ पर हम जी पी जी पर ओके करेंगे यहाँ से डाउनलोडिंग के ऑप्शन पर ओके करेंगे अब दोस्तों आप अपनी गैलरी में जाके इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसका लुक इस तरीके से है उसके बाद में हम बैक करेंगे बैक करने के बाद दोस्तों हम पी फाइल पर ओके करेंगे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं पी फाइल में तो दोस्तों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों गैलरी में ओके करेंगे तो दोस्तों ये पी फाइल बन जाती है हाँ। जैसे कि दोस्तों आप किसी भी चीज़ को लिखकर आप उसकी पी फाइल बना सकते हैं फ़ोटो की पी फाइल बना सकते हैं तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है और इससे काफ़ी तरीके के लोगो बना सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर दोस्तों किसी अन्य वेबसाइट के लिए दोस्तों लोगो बना सकते हैं एच क्वालिटी में और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं वीडियो को अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें बेलाइकिन को प्रेस करें वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ